जम्मू कश्मीर से लगातार बड़ी अपडेट्स आ रही है फिलहाल हम बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में शाम तक तीन आतंकियों को मार गिराया है पुलिस सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है एक और बड़ी खबर है डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है यह बात डॉक्टर फारूक ने मंगलवार को शेर ए कश्मीर एवं जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय जोन जम्मू के एक दिवसीय सम्मेलन में कही है एक और बड़ी खबर है आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने में पिछले दो साल में असफल हुए हैं इससे बौखलाई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैश ए मोहम्मद के संगठन पर किसी भी हाल में हमला करने का आदेश दिया है ऐसी ही बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को आल पर करें